Tomás o bromista. Tomás era un neno moi traste, ao que lle encantaba agocharse e disfrazarse cando viñan visitas a casa. Un día veu comer unha amiga da súa nai, que vivía en Francia. Tomás correu afallado, coa manta e un pouco de fío, fixo un disfraz de cocodrilo. E cando abriu a porta... ¡Ah! Tanto se asustó a señora francesa que estuvo una hora de da mesa. Despois, chegou a su tía Roberta para devolver un libro. Tomás colleu un novelo da e... de Con una caixa de cartón fixo un disfraz de león e cando abrió a porta... Tanto se asustó a tía Roberta que estuvo dos horas coa boca aberta. Logo, veu merendar a seu amigo Adrián, o máis travieso da clase. Tomás colleu uns plásticos e con unha bufanda bella fixo un disfrace de abella. E cando abría a porta... Tanto se asustou ao seu amigo traveso que estivo dous días co pelo teso. Esa mesma tarde, o can de Tomás púsose malo e tiveron que chamar o veterinario. Mientras chegaba Tomás, Coa mangueira e unha almofada xigante fixo un disfrace de elefante e cando abriu a porta... Tanto se asustou o veterinario que estivo tres días dentro dun armario. A sete chegou o seu profesor de inglés para darlle unha clase. Tomás colleu un par de plátanos e cunha corda polo rabo fixo un disfrace dun touro bravo. E cando abriu a porta... Tanto se asustó profesor de inglés que se desmayó delante de él. Más tarde, subió a vecina do piso de abaixo, con sus dos fillos, para quisarse del ruido que hacían todas aquellas visitas. Tomás colló el felpudo de entrada e, coa lampada de gorro, hizo un disfraz de lobo e, cuando abrió a porta... se asustaron los dos nenos louros que estuvieron horas sin abrir os hoyos. Unha semana despois, a amiga da súa nai, a súa tía, o seu amigo Adrián, o veterinario, o profesor de inglés e os fillos da veciña xuntáronse fronte á casa de Tomás. Con bolsas, <laughs> pinzas e osos de cereixas. Fixeron un disfrace de monstro de sete cabezas e cando Tomás saído a casa, Tanto se asustou o pequeno Tomás que desde ese día non volveu gastar ni unha broma máis. E colorín colorado, este cuento se ha acabado.